Doncs estem aquí ens sobran paperetes per la CUP de Cardedeu, però aprofitem per donar suport a la crida per Granollers, perquè estem convençuts que la crida per Granollers ens tornarem a donar esperances i no deixareu recances perquè no deixareu res per fer. Molts ànims, la crida. Mai CUP, poble actiu de Llinars del Vallès. Donem suport a la crida per Granollers, CUP. Hola, em dic Juli Cuellar, sóc el cap de llista de la CUP de Mataró. Saludo els companys i companyes de la Crida per Granollers, CUP. El 24 de maig us desitjo tota l'energia, totes les bones vibracions que també estem rebent aquí a Mataró. Una salutació.